Bienvenidos a la etapa 2 de postulación del Developer Bus. Te plantaremos un desafío para que resuelva. ¿Preparado? Empecemos. En la Developer Station del Developer Boss se encuentran 120 desarrolladores. Tres de ellos, a las 3 pm, se enteran de un rumor sobre el lanzamiento de una nueva característica de la plataforma de nube. Cada uno comunica este suceso cada 30 minutos a tres desarrolladores que no lo conocían, este mecanismo ocurre sucesivamente. ¿Cuál es la hora exacta en la que todos se enteran de este nuevo lanzamiento? ¿Lo sabes? Elige tu respuesta.